Я знаю, это ты в мои приходишь сны жарким огнем В сердце мое все ночи до одной Рисую образ твой только со мной Ты будешь со мной И я в твоем плену, других не надо Ты ангелом стань в жизни моей И я тогда живу, когда ты рядом И наша любовь знаешь, это миражи Знаешь, это я придумал для тебя музыку слов Это любовь, она наполнит дни Где будем вместе мы только вдвоем Мы будем вдвоем И я в твоем плену, других не надо Ты ангелом стань в жизни моей И я тогда живу, когда ты рядом И наша любовь все сильней Ты знаешь, это лишь это миражи На правду так похожи ярче звезд они Не забываем мы